ayo ayo ramane ayo kayak jadi ramane ramane ayo ayo, kendaraan, kendaraan, kendaraan. selanjutnya silakan Nah, PT Wisma Panggok, ayo balik.